cuando quiera Ah, empiezo. Sí. Hola, soy Graciana, soy la abuela de Pablo, de Pablito, digamos. Les quería contar que próximamente va, va, va, va, ahí me trabé. Les quería contar que dentro de poco tiempo sale un libro de Pablito, un nuevo libro. Sí, porque ella hizo otro. Va a salir en muchos países. Se titula Just for You. Se titula Just for You, que sería algo así como solo para vos en español, porque en, argentino... No, perdón, eh, vamos de vuelta. Bueno, en argentino. Bueno, en argentino. En castellano sería solo para ti. En el libro hay de todo. Ilustraciones, objetos, diseños, fotos, todo hecho con amor. Como este pulgar retrato, que me lo hizo cuando él tenía siete años. Lo tengo siempre acá en la mesa, para mostrárselo a todos los que vienen. Así que si te acercás al kiosco de tu barrio o a la librería, seguro que lo tienes. Bueno, espero que el libro les guste y lo disfruten, no se van a arrepentir. Primero, porque mi nieto es una gran persona. Y segundo, porque sé el trabajo que está haciendo. Ya con Me gustaría que, sí, que ustedes lo compren. Que lo compren. Sí, yo no quería poner mucho la palabra compren porque lo pensaba y decía que lo adquieran, que, vayan a que sabe que comprar, ¿no? No como que le estoy vendiendo, sí, les estoy vendiendo el libro, pero que